Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf Aleyhisselam'ın devrindeyiz. Milattan önce 3000'li yıllar. Tarihi kaynaklardaki o kaybın olduğu 1400-1500 yıllık bir döneme doğru gidiyoruz. Onun son kısmını anlatıyoruz şimdi. Yusuf Aleyhisselam'ın devrinde Yusuf Aleyhisselam'ın kendisinden önceki peygamberlerden önemli farklılıklarından bir tanesi devlet yapılanması ve bu devletin halkla olan ilişkisinin ve bağının kurulması üzerine. Zira yaşanan kıtlık döneminde halka büyük bir destek sağlayabilmek, devletin vazifesi olarak bunu görmek ve devletin insanları kucaklayıcı özelliğini beyan etmek üzere Yusuf Aleyhisselam hem teknoloji alanında devrin teknolojisi anlamında hem de ekonomik yönetim anlamında önemli işler başarmıştır. Bu noktada Yusuf Aleyhisselam'a maliye veziri olarak beyan ederler. Ancak burada eksik bir bilgiyi tamamlamak gerekiyor ki bu çağlardaki devlet yönetiminde maliye veziri dediğiniz şey aynı zamanda vezirlik makamı yani yönetimin yardımcısı hükmündedir. Elbette ki daha önce beyan edilmiş Yusuf Aleyhisselam kıssasında da net bir şekilde ve Kur'an-ı Azimüşşan'da da açıkça beyan edildiği üzere vezirin varlığı söz konusu ancak Yusuf Aleyhisselam'da bir başka noktada bir e, ikinci vezir olarak düşünebilirsiniz bunu ki devlet yönetiminde ilk defa o vezirin de ölümünün ardından gerçekleşen bir süreçte tarihte ilk defa mühür sahibi bir vezirlik yapan bir zat çünkü Yusuf Aleyhisselam yönetimde insanların bir şeyi yapabilmesi için imzanın ve kaydın önemine inanmış. Devlet yönetimine ilk defa kayıt altına almış. Bu kayıt yöntemini de kendisinden sonraki devletlere model olacak şekilde tasarlamış olan bir peygamberdir. Tarih boyunca her gelmiş peygamberin üstün vasıfları, üstün sosyolojik değişimleri Allahu Zülcelal'in emri inayetiyle insanlara hakka davet üzerinde dünya hayatındaki da yapmaları gerekenleri beyan etmek için dünyalık meselelerde de önemli gelişimleri imza attığını unutmamak gerekiyor. Nihayetinde Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatına da geldiğimizde onun da peygamberlik vazifesinin içerisinde insanı insanca yaşayabileceği, Müslümanca yaşayabileceği bir hayata götürebilmek adına söylemiş olduğu hadis-i şeriflerin ne kadar ehemmiyetli ve hayatımızı nedenli yön verici olduğunu görüyor olacağız Allah nasip ederse. Tarihin bu manada ilk devlet kabulünü ve karşılıklı anlaşmayı imzalamıştır Yusuf Aleyhisselam hem de Yakup Aleyhisselam'la karşılıklı olarak. Yakup Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam'a hem yardımı hem de son demini yanında geçirmek üzerine geldiği andan itibaren Mısır'ın o insanlardan almış olduğu yardıma karşı olarak İsrail'in bugünkü bölgesinde kurulmuş olan Yakub Aleyhisselam babası da sonuçta bir devlet adamı. O devlete olan faydayı sağlamak ve uzun yıllar bir kardeşlik ikbal edebilmek adına hem anlaşmaları imzaladığını hem de bunları devlet nizamnamesi adı altında yürüttüğünü görmekteyiz. İlk rakamlı saati yapmıştır Yusuf Aleyhisselam. Tarihte saat uygulamalarını özellikle güneşe göre ve güneşin e, önüne konulmuş olan bir çubuğun aldığı e, mesafeye göre öğleden önce, öğleden sonra, ikindiden önce ve sonra akşam vakti şeklinde beyan edilen saat dilimleri Yusuf Aleyhisselam'ın devlet yönetiminde işin saatli dakik yapılabilmesi adına önemli bir başlangıç noktası oluşturmuştur. Kendisi kuyuda kaldığı süre içerisinde zaten saati keşfetmiş olan ve bu saate rakamlar verilmesi gerektiğinin ilk e, başlangıcını gerçekleştirmiş olan Yusuf Aleyhisselam'dır. Dolayısıyla bugün kolunuza taktığınız veya telefonunuzda görmüş olduğunuz saat dilimlendirmesi 24 saatlik bir düzende gerçekleştirilmesi Yusuf Aleyhisselam dönemindedir. Yusuf Aleyhisselam Mısır'da var olan matematik bilgisini ve verisini bir araya toplayarak bu verinin doğru bir şekilde doğru bir minvale oturtulması için de önemli bir bilimsel atılımı gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla bugünkü modern matematiğin temelini Yusuf Aleyhisselam döneminle özdeşleştirmek mümkündür. Tarihin ilk devlet protokolünü hazırlamış olan Yusuf Aleyhisselam'dır. Devletler arasında yapılacak olan anlaşma, görüşme, sözleşme, insanların devlete, devletin insanlara özellikle ve daha ziyadesiyle olan mükellefiyetlerini belirlemiş ve bu kuralları ortaya koymuştur. Zira kendisinden sonra gelecek olan karanlık bir dönemde insanların hem birbirlerine karşı sözlerinde durmasının belli bir kayıt altında tutulması hem de devletlerin buna göre yönetilmesi için temel yasaları ortaya koymuştur diyebiliriz. Tarihin ilk yazılı temel kaynaklı bir yasası bu manada 39 maddeden oluşan Mısır Anayasası olarak adlandırılabilir ki bunu daha sonraki etkilerini İskenderiye Kütüphanesi'nde ve Ege'deki felsefe okullarında karşılık bulduğunu görmekteyiz. Her ne kadar bugün sizler Thales, Pisagor gibi isimlere önem veriyor olsanız da bunların öncesinde, çağ öncesinde, bize göre çağ öncesinde ama kendi devrinin çağında Yusuf Aleyhisselam tarafından tasarlandığını bilmemiz gerekiyor. Elbette ki Cenab-ı Hakk'ın Hz. Yusuf aleyhisselama vermiş olduğu peygamberlik ve o peygamberlikten hasıl olan hikmetle. Bütün peygamberlerdeki bu hikmetler nihayetinde insanlık aleminin faydasındadır. Yusuf aleyhisselam büyük fitnelere karşı köleleri toplu azadında bir yenilikçilik başlatmıştır. Dolayısıyla Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselamın da kölelere karşı olan tavrı Yusuf aleyhisselamda kendisini bir kez daha göstermiştir. Kölelerin hem azat edilme protokollerinin düzenlenmesi hem onların toplu bir şekilde azat edilmesinin devlet geleneği haline getirilmesi hem de onların evlenmeleri, hayat kurmaları, tarımla uğraşmaları, ticarete yönelik faaliyetleri varsa eğer desteklenmesi Yusuf Aleyhisselam tarafından sağlanmıştır ki bunun ilerleyen dönemde özellikle bu Yecüc, Mecüc ve Zülkarneyn Aleyhisselam döneminde etkili bir karşı duruş olarak toplum içerisinde göreceğiz. Çünkü toplum her zaman için e, nefse emmaresi olmuş küfür toplumları için özellikle kendi nefsine uyarak ve menfaatine uyarak dünya istek ve arzularının yerine gelmesinde peygamberlerin bu tarz e, emirlerini reddetme şeklinde karşımıza çıkıyor. Toplulukların sosyal statülerinin problemli olduğu alanları düzene koymuştur Yusuf Aleyhisselam toplumsal bir katmanın uygulanması, bu katmanla toplumun farklı e, değerler ve altında birbirlerini ezmesi, birbirlerinden üstün görmesi şeklindeki anlayışı ortadan kaldırmış, insanların kendi çaplarında var olan bilgileriyle saygınlıkla yaşayabilme imkanı doğurmuştur ki devletin özellikle insanı dinlediği bir dönemi de karşımıza geldiğini görüyoruz. Yani Mısır firavunlarının bedbaht haline gelmeden evvel Mısır, halkını muhatap alan, onu dinleyen bir yapıya Yusuf aleyhisselam döneminde erişmiştir ki Kur'an-ı Azimüşşan'da da maliye veziri olan bir zatın ülkesine giren efendim e, Yakup Aleyhisselam çocuklarıyla beraber önce çocukların gelmesiyle beraber yaşanan süreçte karşılık görüyoruz. Demek ki bir peygamber de olsa bir vezir de olsa e, maliyeden sorumlu da olsa halkıyla yakından ilişkili bir zattan bahsediyoruz. Okullarda ilk defa bölümleri kurmuş olan Yusuf Aleyhisselam'dır ki bu bölümlerini aslında matematik olarak koymuştur. Matematik bilgisinin ehemmiyetine oldukça önem vermiştir. Bunun yanında tarih bölümünün e, oldukça önem vermiş, coğrafyaya önem vermiş ve bunların okullarda okutulmasını kurulmuş okullarda bölümler şeklinde yerine getirilmesini, pratik yapılırken de bu temeller üzerine gerçekleştirilmesine odaklanmıştır. Dolayısıyla Yusuf Aleyhisselam'ın bu devlet terminolojisi uzun bir dönem boyunca Orta Doğu coğrafyasına etkilemiş temel bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Elbette ki sonrasında gelmiş olan Firavunlar ailesinin Hz. Musa Efendimiz'e karşı olan bedbaht tutumları, kafir oluşları durumu değiştiriyor olsa da hakikat, bu temeller Yusuf Aleyhisselam tarafından atılmıştır. Efendim her devrin bir nihayeti var. Nihayet Hz. Yusuf Aleyhisselam da olsa bu dünyaya veda edecek. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın vefatında yaşanmış olan olaylardan bahsedeceğiz kısmen ve siyerine bir yolculuğumuz çerçevesinde ama yarın inşallah. Bugünlük kalın sağlıcakla.